ゆりこたいがですで今回はスペシャルゲストが来ましたんですけどどうぞ先手カシアですかわいいなんかしっかり静かなんか口がパカーンってな感じしてアジアちゃんロシアの美人さん、べっぴんさんが私のチャンネルに来てもらって同じ YouTuber ですねあ YouTuber 活動は YouTuber で同じで7年前に日本に来たんですねはいおおじゃあ一緒だからちょっと不思議な感じで2人とも日本語で喋ってます <laughs> 日本語逆に英語が使使う使わない使う喋れるけど使わないよね、まあ日本で使う機会はそんなにないよね、だって外国人同士も日本語だよね 今日はね、コスプレでやりたいと思います。で、今回なんでコスプレしたのは、まあ、自分のチャンネルはコスプレはメインなんですけど、実は、アジアちゃんはね、コスプレしてたでしょう昔はね、ちょっとしてた、コスプレ。 <laughs> おお、はい、同じぐらいで。例えば、何のコスプレしたえでもオリジナル。オリジナルが多い。 <laughs> なんか、自分で衣装作ってみたいオリジナルキャラクター。でも、例えば、今もなんかコスプレをやってみたいとか気持ちが。 あなんか自分にすごい合うキャラクターとかなんか、本当にあんまり何でもなりきるコスプレやってすごいと思うけどでも自分の <laughs> そうそうそう <laughs> 例えば目の色とか髪の毛の色とか生かして本当にすごいこれは自分みたいなキャラクターならやってみたいし。で今例えばやりたいキャラクター今日は聞いてたのは「エヴァンゲリオン」が好きですよね。 そうエヴァンゲリオン結構見てたそうそうアスカ持ってきたのでアスカちょっと来てもらおうかなって思ってます、はい、変身変身変身ふむ準備ができましたイエーイこっちははいこんな感じで変身何度からいだした はい、エヴァンゲリオンのアスカです。おお、感じでやってますね。 <laughs> 可愛いい。すごい、自分がね、自分を見て、すごい変な感じとか。え、そうなの慣れてないね。慣れてないね。でも、可愛いと思います。私は、多分、あの本当オタクじゃない人かちょっと知らないキャラクターなんですけど。でょうね。あのアニメだと、フェイトっていうの、昔からのアニメなんですけど、最近も新しいも出て、ネロちゃんというのキャラクターですね。で、これが FGO というのゲーム の水着ばあちゃんですアーシアちゃんってさアスカとか似てると思う、うん、性格はあまり似てないかもしれないけど、ねね、まあ、目目の色とか髪の毛の色とか、まあ、似てるからそうですねいいかなと思って <laughs> おおでも結構性格ハードだから大変だと思うえでもね可愛いねなんかカラコンとかいらないね。うん そういらないでもウィッグもまあなくてもいいかなって思ってたけどでもあの前髪ないから私今ああそうだねこっちの方がオレンジっぽいってな感じそうそうそうでもなんかウィッグがかゆいだよねウィッグかゆいでしょコスプレ人大変だよすっげえ大変だよと <laughs> 違って言うとアスカはねちょっと性格悪いじゃんうん 私もしかしたら本当の性格動画に出してないけど実際はちょっと正直いやでも正直気が強いああそうですね確かに、うん、それはすごく気が強い、ね、そうそうそう気が強いところは一緒かなって思っておえエヴァンゲリオンはまあ見たことあるですね うん、全部見た私結構好きでね結構見たアニメの最初の一つかな、うん、うん、結構全部見たしお話がなんかもう本当に変な話でよくわからないけどまあでも面白い放送されたあそうロシアでああやっぱり「エヴァンゲリオン」はねもう完全に、うん、有名世界中有名そう、うん、知ってる歌あの歌うん残酷な天使のように 少年の神話になれタッタッタッタッタッタッタッタッタって知ってます好きなアニメはまあいろいろ見てたロシアで本当にいっぱいいっぱいいっぱい見てて結構ねあの知ってる、えー、日本語でわからないフォーメタルパニック ああフーメタルパパニック。フモップ。私はね、フモップが一番好きだった。確かに。そうそうそうそうそう。ね可愛かったね。なんだっけ、千鳥。千鳥ちゃん。千鳥ちゃんとか。一番。でも面白い。あのアニメすごい面白い。なんかクオリティも高いなって。そうだね。ストーリーも面白い。面白い。めっちゃ面白かった。可愛かったし。え、他のは他は、まあ、アズマンガだよ。アズマンガ。あ それが結構好きだったねすごい面白くてアズマンガラヨ好きだったし日常はアズマンガラヨの次、うんは日常というあの違う作品なんですけど、やっぱり「アズマンガライ」を好きな人は多分日常も好きだし、まあ、ちょっと関係ないんだけど「YouTuber とか「ラッキースターも」あラッキースター見てた、ね、ラッキースターねコスプもしてたしやっぱりもうアニメ化からなんか日本語の言葉も そうアニメからもやっぱり覚えるし、うん、いろいろあのなんか最初はアニメを字幕なしで見たいから日本語を覚えたいって結構思ってて私もね結構あったそれロシア語に訳されてないアニメもいっぱいあったから <laughs> そうですね英語で見たりとかでも英語もよくわからないわかんない私はね一番最初の15年前ぐらいのアニメは放送されたい放送されてない のものが、ん、本当オリジナルあの DVD で日本語で見てたんだけど何が言ってる全くわからなくて <laughs> とりあえず見たいみたいとりあえず見ようそうみたいなねであとは昔で言うと犬じゃしゃ結構好きだったね私も、うん、大好きだったね漫画高橋さんの作品八沢愛さんの作品が一番好きかな 私逆に7見たことなくてなんかその時昔ね見ようとしたけど多分その私が子供だったから大人っぽすぎてあそう大人その主人公に似てたから好きだったんだけど、うん、何話してるのか全然わからなかった、うん、ちょっと大人の話っていうかそうだね逆にアニメって見るとまあ、リアルじゃないことがリアルじゃない方が面白いかもねそうですいやそれあ そんだけどそうでもないなんか両方例えばなんかちょっと半端が一番嫌だちと半端が本当一番嫌だです <laughs> あとね好きなアニメ知ってるかなあの夏目友人帳っていう知らないえ意外だね多分夏目友人帳っていうのにゃんこ先生っていうキャラクターです猫のキャラクターが面白いしなんだろう日本のなんか神社とかなんか田舎みたいな森とか あのね分かってたんだけど好きじゃなかった好きじゃなかったあの <laughs> 本当うんあんまりねニキマとか知ってるニキマ名前知ってる聞いたことあるでしょ名前知ってるけどなんかそういう系が好きだ <laughs> 結構男の子っぽいかもしれない <laughs> 私っていうか好きななんか男性キャラクターとかタイプキャラクター男性だったらいるうんなんかアニメで今そんなに パッと出てこないっていうかうんあんまり、ね、多分ねイタリアと似てるんだけどなんか日本人と違ってタイプがないんですね、うん、別に同じではない結構変わ変わるそういうタイプタイプではないかなってそう必ずこのタイプが好きとかじゃない、ね、そうで逆になんで好きなのは私似てるかもしれない性格悪い <laughs> そうそうそうなんかそんなに これっていうのを思い出せないかもね、うん、まあ絶対信じじゃないと思うけど <laughs> そこまでね信じ信じ信じくんああ信じくんエヴァンゲリオンのそううんちょっとこれ外していいいいよ結構つらいもうもう諦めた諦めはいやはいやはやコスプレはあの自分の地毛でできるコスプレじゃないとまあでも 合ってるんじゃないこれこれで合って前髪があればね全然これでも前髪あここら辺にあるうんコスプレだからねなんかいやすごいはいえっ、ー、ともう <laughs> おい なんかだんだんにウィッグとかものがバンバンバンが落ちたりとかしてるから、まあ、これで終わりにしたいと思いますがそれの前にあせちゃんのチャンネルも、はい、あの動画を出してるし、いろんなことも面白いこといろいろ話してるからそれはぜひかなあのかな必ずチェックしてください、はい結構ねね本当文化の違いとか多い気がするんです、ね、あ日本と海外の文化の違いとか比べたり、ね、まあそれこそなんか 美味しいもの食べたりとかどっか面白いところに出かけたりとか。そう最近だとね狐村とかおいいな行ってみたとかねそういう旅行の、はい、動画もあるからもう完全にべっぴんさんが <laughs> あのー、撮ってるからぜひ見てください <laughs> 見てくださいよしじゃあこれでゆりことあしアでしたが新 <laughs> しいみたいチャオバイバイ